तो बच्चा ध्यान से समझना ठीक है ओपन कर रहे हैं पाइथन की आइडियली ठीक है इसमें स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं ये तो चलिए ये समझते हैं स्ट्रिंग के बारे में हालांकि एक वीडियो मैंने स्ट्रिंग के ऊपर डाला है थोड़ा सा और भी इसको मॉडिफाई करके डाल रहा हूं अब देखिए इसमें जैसे मान लीजिए कोई भी वेरिएबल बना लेते हैं ठीक है जैसे मान लीजिए मैं बना लेता हूं एस टी आर वन ठीक है एस टी आर वन लिखा और यहां पर क्या करेंगे एस टी आर वन में स्टोर कराते हैं कुछ जैसे मान लीजिए मैं स्टोर कराता हूं अपने सिटी का नाम तो ये हमने कर दिया देवरिया ठीक है और देवरिया में हमारे अभी तो काफी बड़े ओहदे पे हैं जिनका इंस्टीट्यूट मैं चलाता हूं तो ये मैं कर देता हूं एस टी आर टू और एस टी आर टू में उन्हीं के इंस्टीट्यूट का नाम जो इंस्टीट्यूट में चलाता हूं वो इंस्टीट्यूट यहां पे डाल देता हूं the sign in computer institute institute ये डाल दिया हमने और अब मान लीजिए कि इसको प्रिंट करवाना है भाई लिख देने से थोड़ी ना प्रिंट हो जाएगा लिख देंगे सेव कर देंगे तो ये प्रिंट होगा प्रिंट थोड़ी ना होगा ये तो बस कोई भी आउटपुट आएगा ही नहीं जब सेव करेंगे तो भले ही आपका प्रोग्राम सही हो लेकिन प्रिंट लिखेंगे तब ना प्रिंट होगा तो यहां पर आते हैं अब देखिए यहां पर मैं इसे str ही नाम दे देता हूं str.py py लिखना जरूरी है पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है अब ये तो कर दिया लेकिन पहला सवाल यही है कि सर ऐसे ही प्रिंट करवा दीजिए तो इसे कहां से प्रिंट होगा प्रिंट लिखिए तब ना प्रिंट होगा अब दूसरी बात दूसरी बात ये है कि अगर प्रिंट लिखते हैं तो एक बार रिपीट देखिए इटरेशन कंट्रोल स्टेटमेंट या लूप के थ्रू रिपीट कराना चाहे तो लूप के थ्रू भी आप करा सकते हैं लेकिन लूप के थ्रू नहीं कराना चाहे खाली प्रिंट लिख के कराना चाहे तो भी उसका उपाय दीजिए तो बैठे हुए हैं तो ये ये उपाय क्या है तो देखिए यहां पर आ, मैं क्या करता हूं दोनों जो ये स्ट्रिंग है इसको कॉन्कैटिनेट करके दिखाता हूं ठीक है कैसे कॉन्कैटिनेट करेंगे एक्सेल में तो कॉन्कैटिनेट किया गूगल शीट में किया लिब्रा कैल्क में किया इसमें कैसे कॉन्कैटिनेट करेंगे तो मैं यहां पे लिखता हूं कॉन्कैटिनेशन पर क्या करता हूं कि इसको डबल टेड कोर्स को क्लोज कर देता हूं ठीक है डबल टेड कोर्स ओपन होगा फिर क्लोज होगा आप सिंगल एटेड कोर्स में भी दे सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है यहां पर डबल टेड कोर्स सिंगल एटेड कोर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको अब इतना कर लेने के बाद यहां पर एक को बैक स्लैश एन लगा देता हूं ताकि लाइन चेंज होती रहे तो ये बैक स्लैश एन लगा दिया और अब क्या करेंगे अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं किसको किसको जोड़ेंगे एस टी आर वन को अब देखिए जैसे लिखा हुआ है एस टी आर वन ये हो गया और फिर प्लस करिए अब यहां पे करिए एस टी आर टू तो दोनों जुड़ जाएगा ठीक है अब इसको बंद करते हैं बंद कर दिया और बंद करके अब एंटर करते हैं तो ये दोनों जुड़ जाएगा ठीक है और जुड़ने के बाद अगर आप गुणा भाग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कैसे करेंगे देखिए ये देखिए ये तो जोड़ दिया मैंने यहां पे लिखता हूं प्रिंट ठीक है आ, एक बार मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं कैसे होगा तो यहां पे लिखता हूं मैं डुप्लीकेशन अब ये डुप्लीकेट ही तो बनेगा डुप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंग ठीक है तो ये लिख दिया मैंने डुप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंग और ब्रैकेट को क्लोज किया कॉमा दिया और यहां से बैकस्लैश एन प्रेस करेंगे ठीक है क्या प्रेस करेंगे बैकस्लैश एन जैसे ऊपर मैंने किया था बैकस्लैश एन लाइन चेंज कराने के लिए और यहां पर चूंकि हमने एक कॉमन नाम दे रखा है S T R one S T R two ऐसे दिया है ना एस टी आर तो कॉमन है तो अभी मैं क्या करता हूं एस टी आर टू को मल्टीप्लाई करवा देता हूं थ्री से ठीक है तो यहां पे लिखता हूं मैं S T R two three चलिए फोर से मल्टीप्लाई कराते हैं देखते क्या होता है तो ये फोर से हमने करा दिया इसको मल्टीप्लाई अब होगा क्या इसका इसका परिणाम क्या आएगा आइए देखते हैं अब इसको क्लोज करता हूं और क्लोज करने के बाद सिंपली यहां फाइल पे चलते हैं और यहां सेव पे क्लिक कर देते हैं तो जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा पहले से str.py के नाम से मैंने सेव कर रखा है अब यहां पर इसको रन करवाते हैं देखते क्या आता है एरर आता है क्या आता है तो यहां पे आप देख सकते हैं ये देखिए ये रिजल्ट आया हुआ है यहां पर मैंने दिया था अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर लेता हूं अब साइड में भी आपको कोड भी दिखता रहेगा तो थोड़ा बढ़िया रहेगा ना तो ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है कॉन्केटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग ठीक है तो ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कॉन्केटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स तो यहां पर मैंने पहले स्ट्रिंग में देवरिया दिया था तो देवरिया लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखिए यहां पे ऊपर देखिए ये Deoria the sign in computer institute ठीक है ये लिखा हुआ आ रहा है ना दोनों एक साथ आ रहा है कि नहीं कॉन्कैटिनेट कराया तो कॉन्कैटिनेशन हो रहा है अब डुप्लीकेशन किया तो the sign in computer institute the sign in computer institute the sign तीन बार अब देखिए ये कितनी बार आ रहा है चार बार आ रहा है एक बार देखते हैं फिर से the sign in computer institute one time the sign in computer institute two time the sign in computer institute three time और ये the sign in computer institute four time तो ये चार बार हम इसको डुप्लीकेट करा चुके मतलब चार बार इसको रिप्लीकेट करा चुके हैं अगर आप यहां पे फाइव लिख देंगे तो पांच बार रिप्लीकेट हो जाएगा ठीक है ये देखिए यहां पे गए यहां पे फाइव लिख दिया ठीक है और अब इसको सेव कर देता हूं तो ये देखिए तो ये सेव हो गया अब यहां से इसको रन करवा देता हूं ठीक है तो ये ये देखिए ये रन करवाया तो अब देखिए दोबारा जब रन हुआ है तो पांच बार रिप्लीकेट हुआ है देखिए ये the sign in computer institute one time the sign in computer institute two time the sign in computer institute three time the sign in computer institute four time और ये देखिए लास्ट फाइव टाइम तो इस तरीके से करके आप डुप्लीकेट या रिप्लीकेट करा सकते हैं किसी भी वैल्यू को और स्ट्रिंग को यूज करने के और भी फायदे हो सकते हैं तो आई होप कि ये स्ट्रिंग वाली वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें thank you for watching this video